Ялламадан келген Әлібай Ақсақалдың аты атыменен Әзіз Шабандоз тастады. Төменгі мәреге қазіргі кереметтей салымға тамаша тұлпарлардың егесі Әлібай ағамыздың атыменен баруын 40 мың теңге салымға Әзіз Шабандоз тастады қадірменді ағайын. Сержанның бақтауындағы тұлпар төменгі мәреге Әлібай ағамыздың атыменен сержан бауырымыздың баптауындағы сәйгүлік баруан әзиз шабандозды тастады ағайын тамаша енді төрт пар аталады жігіттер шабандоздар атбегілер естімедім демеңіздер төрт пар салым аталады аттың белін тартып ақырғы өгізелдіге дайындаңыздар ағайын Thank мәреге турала мәреге турала мәреге турала таста омар ақсақалдың бұлатын ой торы есімді атыменен бірліктен келген қазыналы қария омар ақсақалдың бұлатын ой торы есімді атыменен жоғарғы мәреге мекеш шабандоз тастады ағайын еңкей қырық мың теңге бар боласыз қырық мың теңгені келіп аласыз енді үш бар салым аталат жігіттер салымды көтереміз екі әрекетіңді жаса екі әрекетіңді жаса жоғарғы мәрегі бірлік елді мекенінен келген қазыналы қария омар ақсақалдың блатной торы есімді атыменен мекеш алашқа белгілі мекеш шабандоз тастады қадірменді ағайын блатной торы